a, a, az első családnak, illetve a Gosztonyi családnak 10 hektáros területe, az az ominózus, mondjuk harmadik terület a Csicsákónál, a harmadik telek. Ez a 10 hektár a család tulajdonában volt, hát az elmúlt időszakban szentendei, két szentendei tulajdonos lépett be, így osztatlan közös tulajdonban áll ez a terület harmadik generáció vagyunk, én annak idején a férjemmel ide akartunk építeni, hát nem sikerült, mert a tüzes karba kerültünk, de már az én gyerekem is 40 éves, és tehát effektív, nem egy, hanem kettő, effektíve a Csicserkói Egyesülethez csatlakoztunk, hogy védje az érdekeinket. Elindult ez a településfejlesztés való, amit most önök abszolút keresztül húznak. Vegyék tudomásul azt, amit az előttem szóló mondott, hogy itt a gyerekeink Budapestre kerülnek, lakótelepre kerülnek, nem mindegy, hogy egy gyereke van, vagy esetleg négy gyereke van. Más önkormányzatok, akik a kormánynak is támogatják azt a nézetét, hogy a csokhoz, a családi alapításhoz terveket adnak. Önök meg arra nem képesek, hogy a tulajdonomban lévő a család, és ez a, ez a tele 1928 óta van a, a családnak a, a kezében. Gosztonyi Géza volt a, a akkori e, tulajdonos, és Gosztonyi Gézáné, aki, aki e, Izbék területén egy e, nagyon jó iparos volt, illetve úgy iparos, hogy hentes, mészáros, kocsmáros, a szőlő, a szőlőt ezen a területen termelték meg, nem vette a bort, hanem azt adta el, és kérem szépen a család polit holott romjaiba szanaszét van, mert nem vagyunk képesek a telkünkön normális, és amit a Csicserko Egyesület a, a tervében írt 950 négyzetméteres területekről volt szó, hogy egy terület 950 négyzetméter lett volna. Tehát e, tiltakozunk ellene, és követeljük, hogy ide családi házakat lehessen beépíteni, úgy, ahogy ez tervezve volt. Köszönjük szépen! nem, hát nem nagyon akarok ismételni magamat. Ez természetes jogos igény, hogy a tulajdonos tudja a tertével mit kezdeni. Ugye ez a terület, gondolom 1928 óta mezőgazdasági terület, én a mai napig, tehát sosem volt más, és a távlati fejlesztési lehetősége a szerkezeti tervben továbbra is adott marad, csak nem lakóterületi fejlesztés, hanem vegyes intézményi fejlesztési elképzelésekre lesz nyitott. Hogyha ebben lesz ugye jövő héten, március 8-án egy külön egyeztetés, oda tessék eljönni, és akkor ezt a távlati fejlesztési koncepciót, ezt közösen tudjuk. Azért, azért van a mezőgazdasági terület, mert folyamatosan ellene vannak. Tehát fölöknek az önkormányzatnak, a lakosoknak a védelmi képviseletét kellene, védelmét kellene képviselni, és nem ellenük szólni. Köszönöm szépen. Ez, ez semmiképpen sem, semmiképpen sem ön vagy bármelyik otthoni tulajdonos személye ellen, elleni döntés vagy elleni fölépés. Az önkormányzat jelenlegi vezetése úgy gondolja, hogy a lakosság érdekét, a 28 ezer ember érdekét azzal szolgálja, hogyha most a lakóterületi fejlesztéseket nem növeli a korábbi évtizedeket követve, hanem most ennek megállt parancsa, hiszen a jelenlegi lakóövezetek, jelenlegi lakóövezetek sem megfelelően ellátottak még infrastruktúrával, és teljesen jogos igény az, hogy, hogy ott építsen az önkormányzat utakat, ahol már laknak, és jelenleg sárban járnak. Tehát ez a helyzet, hogy meg lehetne mutatni a, a Fürdi utcán szélesítését? Tehát az harmadik a miénk, de az első, a második és a mi tárgyunkból. A Föld utca szélesítésére az önkormányzat útjajegyzést indított, igen, az a 0281-es. Tehát az, az, az a helyzet, hogy önök tőlünk kérnek, de mi önöktől nem kérhetünk. Hogy néz ki önök szerint az, hogy oda építenek egy Pontosan hány 12 méteres, vagy 16 méteres? Kétszer egy sávos. Nem. Hány méteres lesz az út? Kétszer egy sávos. Hány méteres lesz az út? 6 méteres. Nem. 12 méteres. Az útfelület 6 méteres. Az út céljára kiszolgáló létesítmények, az árok, a járga, a közvilágítás és az egyéb közműveknél szánt terület összesége 12 méteres. Na, 12 méteres utat nem, az út az 12 méteres területet kívánnak önöknek a mi, a mi, a mi, a mi párjunkra elvonni, mert adtak engedélyt az útnak, mondjuk, hogyha lentről jövünk föl a, a szabadságforrási út felől, a baloldaliaknak, az, az is mind küldenek volt annak idején, azt megadták a belterületi lehetőségeket. Oda építettek, és most mi történik? Az történik, hogy a mi területünket egy Szinnai Gyula féle, nem tudom gyula -e, terve, tervezés vagy értékbecslés alapján fölértékelték. A Szinnai Gyula vagy a Szinnai féle értékbecslés rossz. El kell olvasni, alapvetően rossz dolgok vannak benne. Például le van írva az, hogy szociális ellátottsága a telepnek 500 méteren belül egy óvoda, egy buszmegálló, egy templom. Hát nem ment ez az le 100 méter vagy 80 méter a, a Szent László útra. Van az Izbégi általános iskola, az, a fogoda, a postaépület, akkor a, a vendéglátóegység, meg egy legalább két busz megálló elérhető távolságban. Tehát, tehát eh, eh, egy olyan eh, lehetetlen összeget ajánlanak ki sajátítanak, tőlük 145 négyzetméter, van akinek a, a telkének a felét sajátítják. És egy lehetetlen árat e, ajánlanak nekünk. Először egy december 22-én megkaptuk, hogy 3848 forintért veszik, vagy sajátítják ki. Következő december 22-én már csak azért, hogy a karácsony ne, ne legyen e, jól eltöltve a családnak, e, e 4280 forintért. Majd most kaptunk egy 5420-as ajánlatot, hát nem fogadjuk el ezt az ajánlatot. Mert egy lehetetlen ajánlat, mi egy független igazságügyi szakértővel felértékeltettük, 13 ezer forint ennek az értéke jelen körülmények között. Tehát effektíve önök vastagon a dolgokat, meg a gazdasokat képviselik. Köszönöm szépen! természetesen megértem, hogy én, ön így érez, nem is kívánok ezzel vitatkozni, csak a város szempontja mi, amikor ez a döntés született. Ugye az a város szempontja egyrészt a már ott lakók kérték, hogy nagyon koros az az út, és nagyon sokan járnak arra, hogy szilárd burkolattal legyen ellátva. Másrészt ez egy gyűjtő út, és másik komoly igénye mindannyiunknak, hogy ne csak a 11-esen lehessen közlekedni, mert ez már így is túl zsúfolt, hanem legyen a városrészek közötti összekötő utak. Ez ennek megfelelően gyűjtőút a Fűrj utca, ezért épül ki, amit a terület rendelkezésre áll, amely jelenleg még részben, ugye ennek a, itt, itt lesz szélesítve itt majd a, az út, és ez természetesen ezt a értékes részt lehet vitatni, tehát ezt nyugodtan vitathatják is, ezzel nincs semmi probléma. Az eljárás az úgy néz ki, hogy ez nyilván egy bírósági eljárásba fog majd torkolani, hogy szakértői bizonyítás lesz, és lesz egy bírósági döntés, és amit ott a bíróság kimond, a város azon az értéken fogja tudni ezt önöktől átvenni. Az az értékes is, amit megküldtünk, az önkormányzatnak szintű eljárási szabályi vannak, tehát föl kell értékelni egy értékes, és azt kell megküldeni, ezt erre tehetünk ajánlatot, nem tettünk arra ajánlatot, hogy a értékesítő szerinti értéken fölül kínál még az önkormányzat valamilyen összeget, hanem hát hogy érdekes ezt vitatják, a bíróság előtt ezt, ezt lehet vitatni, és úgy fog esetben a végleges összeg, és ez nem az ő személyelem, vagy a többiek személyelem, hanem a összvárosi érdek, a közlekedési építésnek lehetőségében zajlik.